یادت میکنم برگی گل چون بویی تو غاوت یادت میکنم ای مرد بود درد عشقت مرد بود و قسمتت نامرد بود من به قصدی قسمتی نامرد یادت میکنم من به قصدی قسمتی نامرد یادت میکنم نمی باران شو یادت کرد یادت میکنم برگی گل چون بویی تو غاورد یادت میکنم برگی گل چون بویی تو غاورد یادت میکنم ای عشق تو در صورتی اشاری در دالودی من عشق تو در صورتی اشاری در دالودی من مثل اگر در دل پرورد یادت میکنم مثل اگر در دل پرورد یادت میکنم نم نمی باران چو یادت کرد یادت میکنم برگی گل چون بویی تو هاور یادت میکنم برگی گل چون بویی تو هاور یادت میکنم ای من اگر نازک پیسندم از نزاکت های توست من اگر نازک پیسندم از نزاکت های توست بر سری گل چونی شیند گرد یادت میکنم بر سری گل چونی شیند گرد یادت میکنم نم نمی باران شو یادت کرد یادت میکنم برگی گل چون بوی تو آورد یادت میکنم ای گل چون بویی تو هاوت یادت میکنم ای گرمی و سردی دنیا رازیش خدیدیم گرمی و سردی دنیا رازیش قدیدیم زری گردونی گرمی سرد یادت میکنم زری گردونی گرم و سرد یادت میکنم نم نمی باران شو یادت کرد یادت میکنم برگی گل چون بویی تو آورد یادت میکنم برگی گل چون بویی تو آورد یادت میکنم ای کجایم تو باشی دور از من استی هر کجای هم تو باشی دور از من استی با حالم با داغی دل با درد یادت میکنم با حالم با داغی دل با درد یادت میکنم نم نمی باران شو یادت کرد یادت میکنم برگی گل چون بویی تو آورد یادت میکنم برگی گل چون بویی تو آورد یادت میکنم یادت میکنم یادی یادت میکنم یادی یادت میکنم یادی یادت میکنم ای